啊，地椒用就快加，啊，你做白干咯。好，地椒呢是，啊，是你是地那块地卡没加多，地卡塞。那天呢，那里就快加，都管大哈啦呢。那里地卡没，都管大呢。现在也是来地那。 你当是可特别吃力，就看，阿丁太子，你那黑做白看。好，的，奶奶，热了睡倒了。好，丁奶奶，你卡没，好做看，大力。

Ti ho sei di da to cha. Da ti ni ni. Ni na shi ka ta ve chi no. Jo kwa ti ni ka na to cha ka bia. Ti phi la ni ya. Ya sku ya no shu to ha. Sta la gan ju kwa. Sta la ga kam. Sta la ga ya ti ni. Ya thae ti yo ka le hi ga kwi ni shi. Da ti ni ti ni.